तुम्हारी हो सकता है प्रकट हो तो। मैंने बच्चों को किडनैप कर लिया मुझे उन्हें पूरा बनाना है कोई उपाय बताओ मैं तुम्हें एक ऐसा विषनाशक यंत्र देता हूँ जिससे तुम बच्चों को अपने वश में कर सकते हो अपना हाथ आगे करो Знаете, вы ее персонально выполняет, если вы достигли главного. Joe, Miraj. Joe, он победитель Чопа была в Анатахе с бандиту. Радуй

Yeah.